Nou meiden, dat is het dan hè. Dit is eh, een beetje jullie bak geworden hè? Ja, alleen ik moet nog meer naar beneden doen, want anders staat hij een beetje te hoog. Zo is? Dan is zo? Een beetje hoger, want dan uh, die, die plaatjes die willen eh, zien wat er allemaal gebeurt. Zo? Ja, en dan eromheen, lekker dik erin. Zo gewoon? Lekker veel aarde. Ja, doe maar nog meer aarde eromheen. Nice. En dan helemaal dat je gewoon niet meer ziet waar die echt geplant is. Precies, en dan doen we zo water erop. hey, en wat gebeurt hierboven dan? Ehm, daar kunnen bijen komen en wespen en alles. Ja. Vogels en aan de zijkant hier eh, kunnen vogels ook nog weer hun nestje, schapenwolven. Oh ja, ik zal even inzoomen, dan kunnen mensen dat zien. En waar komt de wolven ook weer vandaan? Eh, van de schapen, die zijn gisteren geschoren. Jeetje, wat heb je goed opgelet. Te gek. Oh yeah. En waar komt het gietertje te staan? Eh, in de kast. Oh, ja. In de kast. Deze terug? Ja, in de onderste plank hè? En de bovenste kan wel boeken. Ja, en wat komt in het midden denk je? weet niet. Planten. Maar dan kan je ruilen hè, die planten dan. Echt? Ja, net zoals de boeken kan je die planten ook ruilen. Oh leuk. Ja.